Sin mal, sin preocupación Es lo que más quiero yo Yo no quiero más tensión Conoce cada rincón Que cueste cada esfuerzo Lo siente mi corazón La voluntad se queda Vivir sin pena Donde se pueda sin parar Mis sueños se que esto se puede lograr Sin mirar atrás, sin mirar atrás No puedes más que lograr Nada te puede frenar Sin más, sin más, sin más Sin mirar atrás, sin mirar atrás No puedes más que lograr Nada te puede frenar Sin más, sin más, sin más Sin mirar atrás, sin mirar atrás Tú lo puedes ya lograr puedes recuperar y no te quedes atrás, yes, sin mirar atrás,